今晚我想点一杯手冲咖啡。大家好，我是乔巴，今天来教大家怎么样冲出一杯好喝的手冲咖啡吧，咱们 Let's go。 接下来只要使用自己最喜欢的咖啡杯就好了。装的时候看起来是不是很疗愈呢？这样子一杯手冲咖啡就好了，是不是很简单呢？那今天在家手冲咖啡就到此为止了。 之后有什么想看的题材，都可以在下方留言跟我说哦。记得订阅跟分享，我们下次见，拜拜。